Bom, de novo aqui na Almirante Max Leão, em frente ao BS 684 e depois de seis meses madeirite já cedeu, o mato já avança sobre a calçada, continua a mesma coisa. Enorme quantidade de lixo dentro do terreno. Olha aí. Muita coisa jogada terreno não é capinado, não é limpo, não é higienizado e não é drenado. Um pouco de erosão ali. A promessa do dono de construir um prédio aqui, mas até agora nada. Enquanto isso, os pedestres ficam mercê desse abandono. Bem em frente ao BS.